Kita berangkat dari Jogja mulai pukul jam 6 pagi dan ini kita kesiangan juga harusnya berangkat jam 5. Tapi syukurlah ini karena tidak ada kendala sama sekali dalam perjalanan, kita juga tidak dapat macet sama sekali jadi perjalanan itu aman dan lancar sampai tujuan. Nah, pas lewat sini itu kita ketemu dengan lokasi Sungai Maron yang cukup terkenal di Pacitan itu loh, tapi saat tidak berniat untuk turun sama sekali dan kita langsung lanjut perjalanan. Kita sudah sampai sampai di sini kita mau naik kapal dan satu orang 25 ribu. di sebelah situ mainannya udah dinaikin ah tinggal naik doang mas bingung <laughs> awas bos jangan maju-maju oke okay. dah kembali. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Kita sudah kembali lagi ke sini. Kita mau menuju ke lokasi Pantai Kasap. Yuk. Oh, kita udah sampai di Pantai Kasap dan kita akan melewati karang-karangnya seperti gitu hmm, ada jalan lagi menuju atas mari kita ke atas ya itu jalan ke atas lagi di sebelah sini nih jadi guys sebelum turun lanjut ke pantainya eh, saya mau reapply sapunya body lotion dulu karena ini panas sekali nanti sapu kulit tak bakar ya huh? harus sunscreen ulang dan ini body lotion ulang oke okay guys ini saya sudah main di pantai sampai capai dan ini pantainya yang paling bagus karena pasirnya halus ya guys kita menuju ke ini yang sedang capek duduk di sebelah sana Oke guys tadi kita di sebelah seberang pantai sana menyeberang dari sini lagi dan kita mau ke spot atas tapi ini jauh sekali di sana di ujung atas sana jauh sekali oh my god bisa kah bisa ini demi kalian ini please masih jauh sekali itu sebelah jurang ada tempat penitipan bujuk galak bujuk galak <laughs> bojo galak pacar galak pacar yang galak galak dan akhirnya kita sampai kita naik gitu dewasa 5000 anak 3000 emang anak-anak suka naik guys sudah sampai di atas ini dan kita berusaha naik guys tepat di belakang saya ini adalah pulau-pulau yang ada di Pantai Kasab di Kabupaten Pacitan dan ini bagus sekali ini kayak Raja Ampat ya. Nih, seperti ini. sini saya sudah tiba di Gua Gong. Gua Gong dan kita akan trekking ke dalam. Kita tadi sudah parkir. Ini saya kasih tunjuk lokasi parkirnya. Ini ada situs geologi. Geologi Gua Gong. Nah, kita ambil barang dulu karena tadi kita yang Ini dia yang selalu saya bawa. Oke, okay, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk. Selamat datang di Gua Gong, Pacitan. Ini termasuk gua besar juga yang ada di Pacitan. Jadi kita masuk lewat pintu sana. Selamat Tapi goyang loh, Jel. guys kita di sini tapi gelap sekali ya guys mari kita masuk ke dalamnya kondisi goanya kita akan turun ke bawah btw ini karena kita datangnya weekdays jadi memang literally gua ini kita yang jalan sendiri gak ada orang sama sekali nih kita nggak lama di dalam karena di goa ini nggak boleh asal sembarang pegang dan asal sembarang ngambil apa yang ada di dalam dan ini trekkingnya cuman muter satu goa kita sudah back to pusat awal tadi kita datang sini oke okay. ayo betul kan di sini boleh baru kita naik ke atas selesai kita udah sampai di ujung kita udah mau keluar lagi Hai gengs kita sudah tiba di pintu masuk tadi dan saya sudah lelah karena di sini banyak tangga jadinya bikin kita terus trekking gitu hmm. tuh di luar sana udah depan gogongnya guys iya, kita akan masuk ke dalam, ke dalam berhubung ini panas jadi kita masuk goa dulu pakai sandal oke okay. kita udah keluar ini pintu masuk dan pintu keluarnya beda tuh kita keluar lewat sini mari kita turun tangga lagi курсів. guys. kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe guys. Semoga kamu suka. Ya.